Biruta. Guess who? <laughs> Everybody thinks I'm crazy. Yes, sirree, that's me, that's me. That's what I'm cracked up to be. I chop a hole in every tree. Knock on wood. Oh, well, knock on wood. So I'm crazy, so what, what can I do? So are you. Ei, cara, corta essa zoeira! Ah, vá botar Não pode fazer isso comigo! Onde arranjou essa droga? Desce aqui e brigo como um homem! Mas com você e sua família inteira! Oh, cala a boca! Quem tá falando? Eu tô falando! É mesmo? É mesmo! turma, né? Bem legal, vocês parecem comigo. Eu acho é que esse cara é louco. Ele é mesmo um biruta. É, bem legal, que que é? É, ele tá pirado mesmo. Você tá absolutamente certo. Um cara desse tem que estar tá trancado. Este cara tá pirado de vez. Falou disso se refere? A quem? É, nós achamos que você é louco. E que tem os parafusos soltos. Ah, então eu tenho os parafusos soltos, hein? Vejam isso. gostaram? Ainda achamos que você é louco. Escute, eu vou fazer uma prova. Se você está sabido, quero ver o que faz com aquela árvore. Espírito do Oeste Você está louco, está biruta e está gira, e é melhor é examinar a cuca. Precisa vir um psiquiatra. Talvez eu esteja louco. Eu vou ver um psiqui... Eu vou ver o doutor. Doutor Horácio Energúmeno. É só entrar e vamos operar. Para chamar o doutor, toque a campainha. Mas que noite! Eu vi ele fazendo isso no cinema. Como vai você, minha rapaz? qualquer semelhança entre eu e uma doutor é meia coincidência. Esse cara é meio louco. Hum, sentar, levantar, endireitar, abrir a boca, fechar a boca, mostrar a língua, deserrar, ah", girar a cabeça. Está virando o hábito, não? Agora faremos um teste de equilíbrio. Tá está muito engraçado. Ha, ha, ha. Mas eu não gosto, viu? Agora lê este Lima Eu não vejo nada, doutor. Eu apostar que pode ver agora. Aposto que não posso ver ainda. Então abre os olhos. Eu tô vendo, eu tô vendo. ligar para ela, pessoal. Ela está louca. Ela está louca, mas eu estou bem. Será que está mesmo? Yahoo! Esse doutor é mesmo uma peça. Eu acho que ele não chega nem aos pés do pica-pau. Eu adoro desenhos. E você, monstro, hein? Hein? Hein?